住。 你应该知道，我这么帅的只会出现在动漫。 哦，你讲嘛。电脑你输了，我走。哇，这是谁的车啊？好美啊，这颜色。我的。 <laughs> 咦？咦？诶，有点东西啊！蒙着眼睛行吗？来呀！Later。啊，开始。咦？哎呦！哎呦，可以啊！诶，你这个有什么技巧吗？两秒一个。哇塞，这么准啊！可以，可以，可以，可以。 等我有了男人，我一定把我男人的嘴亲烂。 一程山水，一场空。谁会爱恋在其中？